အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Rabbit Design မြန်မာ Channel မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်စေတနာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ freelance လုပ်ရင်းနဲ့နေ့ကိုဒေါ်လာ100နေပြီးတော့1000အထိပုံမှန်ဝင်နေတဲ့ website တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအရင်ဦးဆုံး like and subscribe လုပ်သွားဖို့ပြောပြရစေခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိ like ပါစီးမျှော်ကြည့်ရှုသွားပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုပေးရစေခင်ဗျာ